Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. Jeudi, le service d'annonce des crues à Paris a annoncé que le maximum de la crue devrait atteindre 5,70 m vendredi. Or, cette hauteur a été sous-estimée. À Paris, le maximum a été atteint dans la nuit de vendredi à samedi à 6,10 m. Si je vous dis que l'estimation des crues à Paris, c'est politique, vous allez me dire elle devient complètement folle. Elle voit le politique partout. Non, je ne vois pas où vous voulez en venir. Euh, le problème des crues est un problème effectivement complètement technique. Et ce qui s'est passé, le problème de sous-estimation est uniquement un problème technique. On a eu un problème pour mesurer les débits dans le loin parce qu'on n'a pas de relation bien connue entre la hauteur et le débit parce qu'il n'y a jamais eu une telle hauteur. Et puis par ailleurs, à Paris, il y a eu une station de mesure du débit qui, qui a été perturbée par euh, des déchets. Euh, il n'y a rien de politique là-dedans. Là où je vois que c'est politique, c'est dans le mode centralisé de l'estimation de la crue. Mais c'est bien plus efficace de n'avoir qu'un seul service. Vous imaginez si on avait plusieurs estimations, le bazar pour prendre une décision oui, mais on voit aussi les limites d'une expertise unique. Vous imaginez si euh, la sous-estimation de la crue avait conduit à ne pas déclencher la procédure pour barrer les eaux dans la RATP, alors qu'en fait, il aurait fallu le faire. Ah, vous imaginez que s'il y avait plusieurs centres d'expertise, certains feraient mieux que Vigicru pas mieux, différemment. Un modèle, c'est un compromis. On aurait pu faire d'autres compromis. Selon les usagers, certains ont besoin de précision sur la hauteur de crue, d'autres ont besoin d'être très très précis sur les débits, certains préféraient qu'on regarde les nappes. En fonction des préférences de chacun, on pourrait ainsi avoir euh, différents modèles. Ça coûterait énormément d'argent la défaillance aussi, ça coûte de l'argent. Si tout le monde est, très satisfait par les estimations de Vichy Creux, alors un seul modèle suffit et un seul service suffit aussi. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Dans le domaine du changement climatique, on accepte qu'il y ait plusieurs modèles et on se rend compte que ces modèles ne donnent pas tous le même résultat parce que précisément il y a des incertitudes. Et donc du coup, c'est une façon d'approcher ces incertitudes que d'avoir des modèles qui sont basés sur des choses qu'on optimise qui ne sont pas toujours les mêmes variables. Et ça sème le doute dans l'esprit des gens. C'est ça que vous voulez en fait. Non, ce n'est pas du doute, c'est de l'incertitude. On sait que le niveau des mers va monter, de même que le niveau de la Seine allait monter, on le savait. Mais jusqu'où C'est la question de combien sur laquelle il y a des incertitudes. N'avoir qu'une seule estimation, ça nous rend plus vulnérables. Avoir 36 estimations, mais ça rend les choses beaucoup plus confuses. Eh bien moi, je n'ai pas peur de la confusion. Je n'ai pas peur du débat parce que c'est comme dans les accidents d'avion. Dans les pays à forte tradition hiérarchique, le copilote, il n'ose pas contredire le pilote, et du coup, si le pilote se trompe, eh bien, il se trompe tous les deux, et finalement, d'avoir été deux, ça sert à rien. La pluralité de l'expertise, évidemment, ça amène de la confusion, mais le débat, des fois, ça sauve.